Jukka on kyllä niin mainio kansanedustaja, todella osaava, todella aktiivinen ja aina pitää sen oman alueen puolta ja ennen kaikkea ihmisten puolta. Ja on ollut ihana tutustua ja tehdä yhteistyötä Jukka sinun kanssasi ja toivon todella, että nähdään täällä molemmat.